mushk bu degani atir sepishligi makruh emas ro'zani ochmaydi sepsa bo'laveradi bu haligi atir sepsa bo'lmaydi deydiganlarga tegishli bu og'ziga sepmaylik to'g'ri badaniga sepadi atir sepmasak ja issiqni kunda noqulay bo'lsa kerak manimcha bu birinchi masala ikkinchisi ro'zador odam misvak ishlatishi mumkin lekin o'sha misvak ishlatganda mulki qonaydigan bo'lsa yo og'zi qonaydigan bo'lsa uni yutib yuborib bo'lmaydi shuning uchun og'zidagi tupurgini to'plab turib ham yutib bo'lmaydi o'zi odatdagi namni yutsa bo'ladi lekin tupurgini to'plab turib yutib bo'lmaydi tishlar qonaydi shuni ham yutib bo'lmaydi lekin masalan tahoratda og'zimizni chayqadik suvni tashladik ichidangi yutungimiz keldi og'zimizda shu tahoratni nami qolgan uni zarari yo'q uni chunki u og'izni nami hisoblanadi u to'liq tashlab yuborgandan keyin ho'p ro'zador odam qon topshirishi mumkin ro'zasiga hech qanaqangi zarari yo'q agar qon oldirayotganda yoki birovga qon berayotganda shu ro'zasini ochib yuboradigan darajada holdan qolmasa shu sharti ham bor lekin lekin shu qon topshirishlik bilan holdan toyib yiqilib tushib endi yemasa bo'lmaydi ro'zasini ochib yuboradigan darajada bo'ladigan bo'lsa u odam qon topshirmasligi kerak bo'ladi ro'zador odam odamni qayd qilishligi qayd qilishda agar u odam o'zi ixtiyoriy qayd qilsa ro'zasi ochiladi agar o'sha qayd qilish o'zi kelib ketadigan bo'lsa o'zi ichkaridan kelib ketdi majbur kelib ketdi u insonni ro'zasiga hech qanaqangi ta'sir bo'lmaydi sigaret chekish tamaki noz bularda ro'za ochiladi endi hamma biladi buni lekin ro'za ochilish masalasini ham endi bilib qo'ygan yaxshi ro'zani qasddan buzish eng katta gunohi kabiralardan biri hisoblanadi ro'zadorligini bilib turib yo yevordi yo ichvordi yo er xotinlik qildi bu eng katta gunohi kabira kabira hisoblanadi bu xudo saqlasin bilmasdan yesachi desa payg'ambarimiz alayhissalomni hadislari bor payg'ambarimiz alayhissalom hadislarida aytadilarki kim agar bilmasdan e, ro'zador odam yesa ichsa olloh uni taomlantirgan bo'ladi dedilar bu degani hech qanaqangi ro'zadorligi esida yo'q odam har qancha yesa ichsa uni ro'zasiga hech qanaqa zarar yo'q buni faqat esiga tushib ketganda og'zida narsa bo'lsa o'sha zahoti tashlash kerak yutib yuborib bo'lmaydi agar yutib yuborsa ro'zasi buzilib qoladi xudo mehmon qilgan xudo taomlantirgan degan bo'ladi